Es el 4 de marzo de 1934. Emilio, como todas las mañanas, va al huerto familiar. En este caso se le puede ver arando la tierra con una horca de doble mango, para la siembra de lechugas. Las sembrará la semana que viene. Las jornadas en el campo son agotadoras. En el año 2022, Gregorio ha heredado el gremio de su bisabuelo Emilio. Gestiona el arado de las nueve parcelas que tiene a su cargo. Realiza todo desde la oficina gracias a la automatización de este sector. Es el 7 de abril de 1980. Raimundo recorta la plantilla de un zapato para atender el último pedido que le ha hecho un amigo suyo de la villa. Esta es una banda para un botín. Cada creación de zapatos o arreglo de estos es un trabajo lento y requiere paciencia. En el año 2022, Juan ha heredado el gremio de su padre Raimundo. Desde su oficina indica a la cadena de producción de zapatos de la fábrica que fabrique mil pares de zapatos de color gris. Solo seis trabajadores más son necesarios para fabricar los mil pares. Hoy en día se busca automatizar el máximo de procesos, ya que los robots cometen menos errores y son más rápidos que los humanos a la hora de hacer una tarea repetitiva. Pero los avances tecnológicos no solo tienen una repercusión negativa en el ámbito laboral, reduciendo los puestos de trabajo, también se ha demostrado que permiten producir más, en menos tiempo y con una calidad superior, que favorece la seguridad de datos o las comunicaciones con el cliente, y esto va desde lo más claramente ligado a la tecnología como los programadores o científicos, hasta profesiones que parecen desligadas de esta, como artistas con sus tablets de dibujo o economistas que facilitan su trabajo con herramientas informáticas. También podríamos ver lo que ayudó al trabajo durante la pandemia el poder conectarse a videollamadas o trabajar desde casa.